I doubt you could even imagine it. Na mitologia irlandesa, Balor e os Fomorianos representam os poderes das trevas, do mal e da morte. Balor, também conhecido como Balar, era o rei dos Fomorianos. Como o Ciclope, ele tinha apenas um olho mágico que era conhecido como o Olho do Mal e era a maior arma de Balor. Apenas um olhar de seus olhos poderia matar. O olho estava sempre coberto de sete pálpebras muito pesadas, mantendo-o fresco e seguro, e quatro homens fortes eram necessários para levantá-los. Quando as pálpebras eram retiradas uma a uma, o olho podia derrubar tudo o que aparentava e toda a terra pegava fogo. Tell me you don't see it. Look up at the sky. It burns. O olho estava constantemente fechado e usado apenas contra inimigos no campo de batalha. By someone or something. Porque o olho de Balor era tão poderoso. Segundo uma lenda, um dia, Balor, espiando alguns druidas que estavam preparando uma poção de conhecimento e sabedoria. Parte dele espirrou e atingiu-os no olho. A substância penetrou no olho de Balor e deu-lhe o um poder mágico. A tradição diz que, na velhice, os olhos de Balor se esgotaram e suas pálpebras tiveram que ser içadas por seus servos com cordas e levantadores. A profecia de Balor foi uma antiga profecia sobre o destino final de Balor. Frequentemente mencionada nas histórias mitológicas irlandesas, a profecia do druida diz que Balor seria morto um dia por seu próprio neto. Em uma tentativa de enganar o destino, Balor decidiu prender sua filha Etnil, em uma torre na ilha Tori, longe de qualquer contato com homens. Assim, ela nunca poderia engravidar e a vida de Balor poderia ser poupada.